sing paling tak tresnan sing tak sayang saya tekane mati Aku rati karep ke ati aku sadar diri tekaku mung riseni aku nemoni Ong sing paling tak tresnani sing tak sayang sayang tekane mata aku rati karep ke hati aku sadar diri teko ku mung griseni wing ngeboti Tresno Gusti tresno sing liya Ning Purwokerto aku duweni cerita Kowe ngepoti tresno sing liya